welcome on Ghamasan dot com लेकर चलते हैं हम आपको हॉट दुनिया की ओर जिसमें नाम शामिल है टीना देसाई का ओ माय गॉड ये टीना देसाई ने क्या पहन लिया अगर एक फ्लॉप हीरोइन है तो आखिर वो क्यों अपनी hot bikini pose social media पर वायरल कर रही है आखिर क्यों क्या चाहती है टीना देसाई क्या फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद को फेमस करने के लिए या फिर कुछ और ही बात है अगर आपको ये सब जानना है तो डॉट कॉम देखना ना भूलिए देख सकते हैं टीना देसाई की कुछ हॉट तस्वीरें only on Ghamasan dot com पर टीना देसाई ने क्या पहन लिया आखिर क्या चाहती है ये फ्लॉप एक्ट्रेस क्या फेमस होना चाहती है फ्लॉप एक्ट्रेस एक तरफ बॉलीवुड की कई अदाकारा है जो अपने आप को